လေးခေါ်ပြီးတော့မင်းဆင်းသွားလိုက်တော့မင်းလုံးရပြီနင်းခလေးတော်အကြောင်းကိုကြားလိုက်တော့မင်းလုံးရပြီကြိုက်တယ်နောက်တော့မင်းခေါ်ပြီးတော့မင်းပါတော်ယေရှုညာလေးလုံးဗျာသုံးပါးတစ်ချူဗျာကိုဥထိတ်ပန်ရှင်ပါတယ်။ဘုရားရှိတော်ကြတာပါ။ တကူတော်အနန္တဘုံတော်အနန္တမေတ္တာတော်အနန္တမြောက်ပြည့်စုံတော်မူပြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူသောကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမမလေးလာသူအုပ်စုနှစ်အုပ်စုရှိပါတယ်ဒီမတို့ကလေအမစီကားပဲတင်ယူရှင်တယ်မဟာလေအရင်တော်တဲ့လူမဟုတ်တော့ဘလို့ကူညာမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတခုခုတော့မျှဝေပေးပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမအကြောင်းကိုပဲ မျှဝေပေးပါမယ်အရင်ကကျမတို့မိသားစုဟာအရင်ချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်အထေရှုပ်ဆက်ရုံတွေလည်းအများကြီးပိုင်ခဲ့တယ်တနေ့တော့ကျမတို့အိမ်မီးလောင်လို့ရှိသမျှအကုန်ဆုံးချုံခဲ့ရတယ်ိမ်ကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် အိမ်ငါနေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ကျမတတ်နိုင်သမျှမိယိုးဖလာယုံကြည်မှုနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရှာဖွေကြိုးစားခဲ့တယ်။ကျမရဲ့မိသားစုတွေကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ခြားကြတယ်။ ကျမကျမရဲ့အင်းနီနာရှင်စီစီကအရန်ကျင်လာပြီးဟော်ရွေတယ်သူစကားတွေကစိတ်ဝင်စားစရာအရန်ကောင်းတယ်အေးဘာခံစားနေရလဲအေးမျက်နှာလေးကနုံထက်နေရပြီဘာဖြစ်နေတာလဲအေးမိသားစုအကြောင်းတွေစီပွားရေးအကြောင်းတွေမြေလီတော့အဲ့ဒါတွေစဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်မညစ်နဲ့နော်ဟိုယေရှုခရစ်တော်ကလေ ចောင်းကိုမင်္ဂလာတရင်ចောင်းကိုအေးအေးကိုလေစစပြောပြမယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်လေယေရှုခရစ်တော်ဟာလေအေးကိုကယ်တင်နိုင်မယ်နော်ကယ်တင်ပြီလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်ကိုလေအေးရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့စိတ်တော့ထားရလေယေရှုရဲ့တပည့်ဖြစ်တာကိုသိရတဲ့အတွက်ကျမအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအရန်သိရှင်ခဲ့တယ်ခရစ်တော်မှတဆင့်နိမ့်မှန်ချွေမျိုးတော်ကိုရနိုင်တဲ့အတွက်ကျမအရန်အံ့ဩလေ ဗုဒ္ဓဘာသာနည်းအရဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေစီစီကကျမကိုဆွတောင်းဝိုင်းတွေကိုဖက်ခေါ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီဓမ္မကျမ်းစာတွေကပုံမြင်လေးတစ်ခုကိုပြောပြခြင်းပဲပုံမြင်လေးကခရစ်တော်ဟာကြွလာတဲ့အခါလူလူပေးတဲ့ကြီးကသူ့နောက်မှာ9000လောက်ပါလာ9000လောက်ပါလာတဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ကကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူလူပိဋကကြီး9000လောက်သူဘာမှကြွေးစရာမရှိဘူး ကျွေးစရာမရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကလေးတယောက်ကပေါင်မုံ၅လုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ယူလာတယ်ခရစ်တော်လာပေးတယ်ပေးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလူလူပြည့်သက်ကြီးကိုဒီ9000လောက်ကိုဘလို့မှသူကျွေးလို့မရအဲ့ဒါခရစ်တော်ကဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပန်မုတ်တွေဒီငါးတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လူလူပြည့်သက်ကြီး9000ကိုအကုန်လုံးကျွေးလိုက်တယ်ဝင်ကကျွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျွေးလိုက်တဲ့အပြင်ကို တောင်း12တောင်းတော့မှကျန်နေသေးတယ်အကုန်လုံးကျွေးလိုက်ပြီတဲ့တောင်း12တောင်းတော့ကျန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အားလုံးလူလူပေးရတဲ့ကြီး9000ကခရစ်တော်ရဲ့တကိုးတော်ကြောင့်အားလုံးသူတို့အံ့ဩချီးမွမ်းသွားကြတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပုံမြင်တွေရလို့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲဒီပုံမြင်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့တကိုးတော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီလိုဆက်ပြီးတော့မရှိသင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလှူဖို့စဉ်းစားပေးရပြီဟုတ်တယ်ကောင်းတာဒီစံစာတဲ့ရလို့လေကလေးတောင်မှလေဟိုသူစားမဲ့ပေါင်မုံငါးရုံးနဲ့လေငါးနှစ်ကောင်တောင်မှဟိုပေးကမ်းရဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျမတို့တွေလည်းအခုဟိုကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာပေါ့လေရှိကြတာပေါ့နော်ဆင်းရဲသားတွေမရှိဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုအဲတမချမ်းစာတဲ့အတိုင်းကျမတို့ဟ ကလေးလိုပဲပေါ့နော်ကလေးတောင်လုံနိုင်နေတာပဲကျမတို့လည်းရှိရာလေးတွေကိုဝေငှပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့လူတန်းတင်ရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါတယ်တင်ပါတော့ကောင်းပါတယ်အဲကျမတို့လေခုနဒီကျန်းစာဟိုဆွေးနွေးပြီးပြီဆိုတော့လေကျမတခုအင်းခုလိုလူတွေစုံလုံးပေါ့လေကျမတခုပြောရှင်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့လေကျမအိမ်ဘေးမှာလေမျိုးသမီးတယောက်မှာလေ ယောက်ျားဆုံးသွားတယ်ယောက်ျားဆုံးသွားတော့သူ့မှာသားလေးတစ်ယောက်ကြံခဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုတတ်နိုင်ကြမလဲပေါ့နော်ကျမတို့တွေကကျမတို့ယောက်ျားဆန်နေပါလေလူရအောင်ဟောကျမတို့ကဆန်နေတယ်အဲကိုရှိရဆန်လို့လူရမယ်အေးရောင်းဝန်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့စီပဲလူအော်ကုလိုလူရတဲ့အတွက်ကိုဘုရားသခင်ကခမားတို့ကိုအားချင်း အားလုံးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးပါကောင်းပါပေးပါပါပေးပါတယ်ပေးပါတယ်ကောင်းခြင်းပေးပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတိုင်းစေတနာအရန်ကောင်းကြလို့အရန်ဝမ်းသာမိတယ်ပတ်စံနေနေပဲရှိတဲ့လင်မယားတောင်မှဆန်လူပေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကစစ်တပလင်းပေးမယ်လို့ပြောတယ်စီစီကိုကျမကပတ်စံပေးစရာမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်စီစီကကျမကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှူလို့ရတယ်လို့အပိတ်ခဲ့တယ် ရှိတယ်မမညီမလေးအတွက်လက်ဆောင်တွေယူလာတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့မကျေးဇူးတင်တယ်မလာပါအိတ်ထဲဝင်ပါမအဲ့ဒီမုဆိုမကယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ကျမကခရစ်တော်အကြောင်းကိုနည်းနည်းပဲပြောပြီးတော့ပိုတိရှင်အိမ်ကိုလာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်အခုဟာကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအဖဖခင်သခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြမယ် ဟုတ်ကဲ့ပါမူဆိုမသားမိတွေစံနေစီအဝိစားတွေပစံတွေကိုရရှိအလူရရှိတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုရှင်းမပါလေကျွန်တော်ကလည်းအခုလိုဆင်းရဲတဲ့မုံဆုံးမသားမိကိုလူတိုင်းရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးကျူးပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဖဘုရားသခင်ကိုရှင်မတော်မူပါတယ်။တမန်တော်လည်း သားစုကြီးကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျမလည်းခုပေါ့နော်အလှပစ္စည်းတွေကိုလက်ခံရရှိလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲအဲ့ဆိုရင်ကျမဖះကုံကိုချီးမွမ်းပေးမယ်နော်အားလုံးတို့ကိုစားကျမချီးမွမ်းပေးပါမယ်ဖះကိုအာယုံပြုထားပေးပါဆူတောင်းပေးပါမယ်ဘုံတော်အနန္တကျွန်တော်တို့အားလုံးဆူတောင်းကြမယ်ဘုံတော်အနန္တတကိုးတော်အနန္တ မေတ္တာတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောအဖဖခင်အဖဖခင်ဒီသားတော်ခရစ်တော်ယေရှုသခင်ကိုဤသမင်းတော်သည်အသားတော်ဖြစ်တတိယသည့်အထိမ့်မှတ်နဲ့ဂတိတစ္ဆာစားပွဲကိုစားကြမယ်အတူတကွစားကြပါမယ်ဖဖခင်ဤသားတော် ယေရှုခရစ်တော်ကိုတတိယသည့်ထိမ့်မှဖြင့်ဤအချိုရည်သည်သွေးတော်ဖြင့်ဂတိသစ္စာပြုပါစားသုံးပါတောက်သုံးကြပါသစ္စာစားပွဲအားလုံးအတူတကွစားသုံးကြပါစားတောက်သုံးကြပါ မေတ္တာတော်အနန္တပြင်ပြည့်စုံတော်မူသောဖဖရာအဖဖရာဤဂုဏ်တော်အားသာတော်ယေရှုဓမ္မတဆင်ဆုမွန်ကောင်းကောင်းပါရဲ့အဖဖရာဤဂရိတိစာစာသုံးဒီတိတာပြူစားဝဲကိုစားသုံးခွင့်ရတဲ့အတွက်အဖဖရာဤဂုဏ်ကြီးစုတော်ကိုရှင်းမွန်ပါတယ်အာသာသာခရစ်တော်နောက်လိုက်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်တောင်မကအိနီးနားရှင်တွေကိုလေဂယုစိုက်တာကို ကျမနှစ်သက်တယ်သူတို့လေကျမကိုနွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုတယ်ဘယ်တဲ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ကြိုဆိုတယ်ကျမရဲ့ယောက်ျားခမညာနေတိုင်းလှုပ်လှုပ်ရတယ်စီးပွားရေးတွေဆုံးဖြုံတော့အရန်စိတ်တက်ကြသွားတယ်သူစိတ်သက်သာဖို့အရက်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတောက်တော့ပိုပြီးစိတ်ညစ်ရတယ်ပူဆိုးတယ်သူကံမကောင်းလို့ ကံကောင်းဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့သူစူးစမ်းတယ်ကျမသားကလည်းအပေါင်းသေးမားလာတယ်အပြောအပါလိုက်စကြပြီးသူတို့ကကျမသားကိုဖျက်ဆီးကြတယ် တညမှာတော့ရုပ်ထုတွေကို ထိုင်ရှိခိုးနေတာမှားတယ်လို့သိလိုက်ရတယ်ရုပ်ထုဆိုတာလူတွေလှုပ်ထားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အသက်နဲ့တကူမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်ရှင်တော်မူပြီးတော့ကျမတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်ဘုံတကူတော်လည်းကြီးမားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တွေဟာဖះကိုအယက်ကြည်ညိုကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်လည်းမေတ္တာထားကြတယ် ဒီနေ့ဝန်သားကျရာစကားပြောစရာရှိသေးသလား။အော်အခုဒီမှာဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တရားတော်တွေကိုဟိုလေးလာရယ်ဖတ်ချူရယ်နောက်ပြီးတော့နားထောင်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမဒီပုထုဇဉ်လူသားတွေနိမ့်မဲ့လမ်းကိုဖော်ပြရတော့ကျမအရန်ကြိုက်တယ်။အားကြောင့်ကျမယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တော်မူကျမယဉ်နိမ့်မဲ့လာခံခြင်းတယ်။ကျမယေရှုရဲ့ကေတင်ခြင်းတရားကိုယုံကြည်တယ်။ ပုထုဇဉ်တွေနန္ဒတန်ရီကရပြီးဘုရားဖက်လေရင်ကိုတော်ကနိုင်မယ်ဆွေမျိုးတော်ကိုပို့ပေးမယ်လို့စိတ်ချယုံကြည်လာတယ်ညာနေတော်ဘုရားသုံးပါးတစုဘုရားကိုဖိတ်ကူဆောင်ပါလေကျွန်ုပ်တို့မှာဘုရားသခင်တပါးတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုတဲ့ယင်းနှင့်မင်္ဂလာတစ်ခုတဲ့သာရှိပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာ ခုလိုဖရားတစ်ပါးတဲ့ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရဲ့ဆိုင်နာတွေကိုလုပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ထဲမှာလည်းကိန်းအောင်တော်မူပါတယ်လူသားအားလုံးရဲ့ဖခင်ဖြစ်နေဖရားတစ်ပါးတဲ့သာရှိပါတယ် င်းနေကောင်းနေဒီသားလေးနည်းနည်းတော့ဆွတ်ဟဲ့တော်လိုက်တာသမီးလေးကတော်လိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လူတယောက်ကမေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တင့်ကြတော်မှာဘယ်အရာဟာအရေးကြီးဆုံးလဲကိုတော်ကပြောတယ်မင်းတို့ရဲ့အသင်းနှလုံးဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်စွမ်းအားတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကို ကြည်ညိုတရာပွားရမယ်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုရှိတယ်လို့သူတစ်ပါးကိုချစ်ပါဒီအချက်တွေကကြိုတင် နမိတ်ဟောသူတွေစံစာထေးမှာအဓိကအချက်တွေဖြစ်တယ်ပုံမြင်လေးကိုပြောပြမယ် ယေရှုခရစ်တော်ခေတုန်းကဂျူးဥပဒေဆိုတာရှိခဲ့တယ်အကြည့်ရှိသောသူကိုမတိမချင်းခဲနဲ့ထုတတ်သောတရားဥပဒေဆိုရှိခဲ့တယ်တနေ့သောအခါမှာကိုယ်လင်လားမဟုတ်သောတခြားလင်ယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြန်နေသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲလို့ယေရှုခရစ်တော်ထံခေါ်လာခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလူထုပြိတ္တတွေကိုပြောတယ်မင်းတို့ဟာ တခါမှအပြစ်တူတရားမလုပ်ဘူးတဲ့လူကဒီအမျိုးသမီးကိုဂိမ်းနဲ့ပောက်တက်လိုက်တာယေရှုခရစ်တော်ကတခါမှအပြစ်တူတရားမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမင်းငိုငါအပြစ်ကခွန့်လွှတ်လိုက်မယ်မင်းနောင်ဘယ်တော့မှဒီလူကိုဆက်မလုပ်ပါနဲ့လို့သူပြောလိုက်တယ်ယေရှုတရားတွေကိုကျမလိုက်နာလာတဲ့အခါကျမယောက်ျားကိုကျမခွင့်နဲ့တဲ့မေတ္တာတရားတွေထားတတ်လာတယ် ကျမရဲ့ယောက်ျားနဲ့သားကကျမကောင်းကောင်းပြောင်းလဲသွားတာကိုတတိပြုမိကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျမကရှင်ကိုခစ်တော်လိုပဲမေတ္တာထားရှင်တယ်။ជីជីကကျမကိုခရစ်တော်အကြောင်းဘယ်လိုပြောရမလဲသင်ပေးခဲ့တယ်။ဗုဒ္ဓတရားတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ချွေမြို့တော်ကိုရောက်ဖို့ဘလောက်ခက်ခဲကြောင်းလဲရှင်းပြခဲ့တယ်။နောက်တော့မှခရစ်တော်ကနိဗ္ဗာန်ချွေမြို့တော်ကိုရောက်အောင် ခေါ်တော်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းမျှဝေခဲ့တယ်စီစီမင်းပြောမှုတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ခရစ်တော်ဟာမကျမ်းမာသူတွေကိုကျမ်းမာအောင်ကုသပေးနိုင်တယ်လို့မပြောတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ငါသမီးလေးကိုရင်းယောဂပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးပါကုသပေးနိုင်တာပေါ့ကုသပေးမယ်လေအာချင်းရသမီးလေးကိုသွားခေါ်လိုက်ပါကျွန်မဆူတောင်းပြီးတော့ကုသပေးမယ်နော်ခရစ်တော်ပါမှာဟောလေအီးမေးလ်ကြည့်မမြင်ရတာမမြင်ရတာကို ဖရာရဲ့မေတ္တာတော်ဖြင့်အလင်းရောင်များပေးသနာတော်မူပါခိတော်မှာတဆင့်တောင်းခံပါသည်ဖရာ你闹我！啊，我家我家家，你闹你闹！啊！ဒေါက်တာလန့်စင်နဲ့မိမန်ရောက်ဖို့ဆိုတာအမားတို့ညီမလေးတို့ပုထုဇဉ်ကြီး မလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုအာရိယသူတော်စင်ဖြစ်အောင်မညံပုံညံရအောင်ဝိပဿနာထိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမလုံနိုင်တဲ့အတွက်အမတို့ညီမလေးတို့ကပုထုဇဉ်အနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လမ်းကိုခြောက်ဖွေရမယ်ဖះရှင်ရဲ့ကေတင်ချင်းတရားကိုယေရှုခရစ်တော်က သူ့အသက်ကိုဇီဝိတဒါနပြုပြီးတော့မှ ပြသွားတယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာ ဖယားရှင်ကေရဲ့အတွက်သူအသက်ပြန်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကကြည့်ပြီးတော့မှအော်ငါတို့ပုစုတင်တွေဟာဖယားမကေမရဘူးဆိုရဲနောင်တတွေရသွားပြီးတော့မှကေတင်ရှင်းကြကိုသူတို့တိသွားကြတယ်အခုသားတို့သမီးတို့ညီမတို့ကဗုဒ္ဓတရားရဲ့ကေတင်ရှင်တရားနဲ့နောင်တတရားကိုလည်းသိပြီးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောင်တတရားနဲ့ကေတင်ရှင်တရားကိုလည်းသိပြီး အဲ့တော့အဝါရောင်ဆောင်းမှာပါတဲ့ဖရာကြီးမိတ္တတို့အကြောင်းကိုလဲသိပြီဆိုတော့เนาะကိုတို့ဖရာသားသမီးတွေဘလို့ပြုမှုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုလေသိပြီဆိုတဲ့အတွက်ကိုတို့ဟာလူတွေရဲ့စတန်နမူနာဖြစ်အောင် နေထိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးရနော်ဖရာကိုဆူတောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးတော့မှလူတွေကိုဝေးပေးလိုက်ပြီဆိုတော့လူ9000အဝအလင်စားပြီးတော့မှ စားလို့အကြံအကျွင်းတွေက မှန်သားရပါပြီလားမှန်ပါပြီတချို့လူတွေကကျမလောက်တာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကျမအတွက်အရန်ခက်ခဲတယ်ကျမယောက်ျားကိုလူတွေကကျမအကြောင်းမေးတဲ့အခါသူမကြိုက်ဘူးအေး နေအခုလုံနေတဲ့ဟာတွေရတန်ကရလိုက်တော့နေငါ့ကိုတက်တက်သူများတွေရှင်းပါအချက်ခွန်းနေတယ်ကိုမင်းခန့်ရေရှင်းတော့ခက်ခဲမင်းသိပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်အရှင်ပြောင်ကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဒီခဲတော်ချောင်းတွေကိုရက်လိုက်တော့အဲ့တော့မလုပ်ပြရစင်နဲ့တောင်းပန်ပါတယ်နင်းပြန်လာခဲ့နင်းပြန်လာခဲ့ ဒီဘရင်မြင့်ကြီးကဟာရောဘရင်မြင့်ကြီးဖြစ်တယ်သူကခေါင်းခင်မှာကြီးထွန်းလင်းတောက်ပနေတာကိုအော်အရင်ထုဆန်းတာပဲဒါဘာနမိတ်လက္ခဏာလဲဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပညာရှိတွေကိုမေးလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ပညာရှိတွေကဒီကြီးရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင်ပေါ်ထွန်းလာမယ်ဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့သူသူတို့ကပြန်ပြောကြတယ် မတရားဟောဖို့အမကိုဘသူအမိတ်ပေးတာလဲကျွန်တော်ဆိုလိုတာလူတွေကိုလိုက်စုပြီးတော့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာဖះเจ้าမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဘသူအမိတ်နဲ့လုပ်တာလဲယေရှုခရစ်တော်အမိန့်နဲ့လေကောင်းတာဗောဟုတ်တာဗောမှန်တယ်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကပြောခဲ့တယ်လူတွေကို ဖဖျားသားတော်ယေရှုညံလင်းတော်ဖျားသုံးပါးတစုဖျားနဲ့ယင်းနေ့မင်္ဂလာပေးရမယ်ငါသင်ပေးခဲ့တယ်လို့တခြားလူတွေလည်းသင်ပေးရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မရေကျွန်တော်ရိုင်းသွားရင်ခွင့်လို့ပါမကျန်းစာကြောင်းတက်ပြီးမှပြောတာပိုကောင်းပါတယ်မားတွေပါကောင်းမှဆိုလို့ပါဘယ်သူကမှငါ့ကိုအဲ့ဒီလိုမမေးခဲ့ဘူးသူမှန်သလားလို့ကျမတွေးတယ်ပြီးတော့ကျမမှားသွားသလားလို့ တွေးမိတယ်မင်းတတိထားမင်းလောက်ရက်ကိုမကြိုက်ရသူတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တတိထားပါမင်းနောက်ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီသက်ကျမရဲ့အိမ်ပိုင်ခင်ကအိမ်လောက်ကိုနှစ်ဆပိုးတောင်းလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျမယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တာမကြိုက်လို့ထင်တယ်။ချွေလက်ခံမယ်။ကျမမိသားစုတွေအတွက်အရင်ဆိုရင်ငါလောက်ခဲ့တာတွေမှားနေပြီလားလို့ တန်ကြီးရဝင်လာတယ်ကျမဆုံးတောင်းနိုင်ခဲ့ဘူးသူမကိုအခုလိုတွေ့နေရတယ်။ຢာတွေကိုဦးလေးစိတ်မကောင်းပါဘူး။သူမ ရှေ့ဆက်ပါလို့တင်းတယ်လို့ထင်တယ်လေကျမမသိတော့ဘူးရှင်တို့နောက်တစ်ယောက်ကိုရှာလိုက်တော့ကျမဒီလူကိုဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဝန်ဆောင်နိုင်တော့ဘူးအာမင်းဘယ်လိုလူလဲဖျားသခင်ကမင်းကိုဘယ်လိုမြင်မလဲကျမဖျားရဲ့သမီးဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်ဖြစ်တယ်မင်းအိမ်ကိုပြန်ပြီးမင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမင်းအရာဝတ္ထုတွေကိုလည်းမစွန့်လွတ်လိုက်ပါဘိုးဘေးဘီကအရာတွေအလုံးကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ဖို့ဆူတောင်းလိုက်ပါငါကရှိတဲ့ဖျားသားသမီးဖြစ်တယ်နင်တို့ဘာပြောပြောငါဘာမှကူးမဆိုင်ဘူးငါစီလာတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးရည်နဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုယေရှုခရစ်တော်နာမ၌မောင်းထုတ်ပလိုက်မည်နောက်ဘယ်တော့မှမလာနဲ့အမေဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ တွေဖျားနာတွေကိုယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့မြောက်ကိုယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ပျောက်ကင်းစေတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ပျောက်ကင်းစေတော်မူပါညီတို့နှစ်ယောက်ဘာဖြစ်နေကြတာလဲဘာလုပ်နေကြတာလဲလာအနည်းငယ်ကြတော့ကျမတို့မိသားစုခရစ်တော်နောက်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချစ်ကြတယ်ကျမတို့မှာဖျားရှိခိုးဝိုင်းတွေတိုးပွားလာတယ် တခြားလူတွေလေစားပြီးလုပ်တဲ့လူတွေပုံများလာကြတယ်ယုံကြည်ပါယုံကြည်ပါရရှင်ကိုယုံကြည်ကြပါအာကိုပါအာကိုပါရရှင်ကိုအာကိုကြပါ ယုံကြည်ပါယုံကြည်ပါဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်ကြပါအာကိုပါအာကိုပါဘုရားရှင်ကိုအာကိုကြပါအရင်ကောက်တဲ့ပုံပြန်ပဲကြည့်စစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်သန်းတော်တွေများလာတော့ပြဿနာတွေဖြစ်သေးလားအမြဲတမ်းတော့မလွတ်နိုင်ဘူးလေ ဘာသာရေးဖိနှိပ်ခံရတာတွေကအတွေ့အကြုံပေါ့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်အနစ်နာခံပြီးမှန်သောဖက်ကခိုင်မာစွာယက်တည်တော်သူသည်ကင်တီရှင်းခံရမည်နိဗ္ဗာန်ချွေမျိုးတော်ဟာသူတို့အတွက်ပေးလေကျမအကြံဉာဏ်ပေးရှင်တာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုနာခံပါ